لأن الصعيد مش قليل وناقصه حاجات كتير فخمس سنين قدرنا في صعيد جيكس نبني مجتمع للتقنيين والمهتمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكمان ريادة الأعمال عشان ندعم آلاف الشباب من الصعيد وأي مكان مش واخد حقه في العالم العربي ولأن المعرفة حقك نفذنا أكتر من 300 ورشة عمل استفاد منها أكتر من 10000 شاب وفتاة على أرض الواقع وأكتر من 5 مليون شخص استفادوا من حملاتنا على الإنترنت حلينا مشكلة بعد المسافات بين المدن والعاصمة وبقى لينا سفراء وسفيرات في كل محافظة بالصعيد بدعمكم احنا مستمرين احتفلوا معانا بمرور خمس سنين على صعيد جيكس